Так, отже, як писався акт про незалежність України? Mm-hmm. Ну, е, Ніби дуже просто. Ніби дуже просто. Це було 23 числа, 23 серпня. Ну, комуністи вже програли, вони вже бачили, що вже справа їхня програна. От, І тому всі такі добрі стали, готові вступати у, у, це саме, в Народну Раду. Ну, такі вже стали, що хоч їх до рани прикладати. Да. Ну, ми зібралися, я думаю, що половина Народної ради було десь. Е, вперше, Ми вперше зібралися в Верховній Раді, бо до того ми збиралися, засідали у списі письменників. Ну, ну, І е, це праве крило е, значить, того другого поверху, туди від саду. І один другий пропонує, поки поки комуністи розгублені, то давайте ухвалимо той закон, давайте той закон ухвалимо. Ну, Такі закони, які корисні для руху, в принципі, до незалежності, для розширення суверенітету республіки. Ну, Десь три, мабуть, чоловіка виступило з такими пропозиціями. Я тоді піднявся і кажу, давайте, шановні колеги, давайте зробимо щось інше. Давайте проголосимо Україну незалежною державою, і тоді не треба нам буде хитрувати, які закони ми можемо провести, які не можемо. Тоді Україна буде творити те законодавство, яке необхідне для незалежної держави. Ну і це сприйняли зразу, ну, скажімо так, як ем, як откровення, як гарна пропозиція. Здається, Павличко каже, ну хай Левко напише документи. Я добре. Я піднявся. Ну, зробив пару кроків, а потім думаю, та чого я сам йду. Я оглянувся і побачив Сандуляка, а він депутат Верховної Ради Союзу РСР. Як депутат вищого рівня він мав право бути на засіданнях із дорадчим голосом. А я кажу, «Е, ось, е, значить, е, от, ходімте, ну, ось, Леонтій Іванович. Він каже, добре, ходімте. Ми, значить, він пішов, ми пішли. Е, прийшли в це крило від вулиці Грушевського, там столи, стіл стояв. От Ми сіли, я дістав зошит просто такий шкільний з течки своєї і кажу до нього, що нам потрібно. Це було пів одинадцятої години. А на 12 годину ми мали представити е, той проєкт. Я кажу, що нам потрібно зробити. Я кажу, нам необхідно найкоротші документи. Найкоротші. В цьому документі не повинно бути ні одного слова, яке викличе дискусію. Бо як викличемо дискусію і почнеться переговори, а потім сьогодні не прийдемо до якоїсь, ну на завтра все це е, не прийдемо до спільної думки, а відкладеться, а це було, здається, десь у п'ятницю чи що, на наступний тиждень. Е, страху комуністів мене і справа буде провалена. Тому необхідно написати такий документ, щоб його можна було зразу одним махом затвердити без ніяких дискусій. Значить, ніяких суперечок не повинно бути. Все повинно. Мінімум слів проголошення незалежної України. Ну, він погодився. Я почав писати. Ну, методом виключення, як назвати документ. Закон не закреслив, бо закон це нормативний акт багаторазової дії, тривалої дії. Універсал закреслив. Бо універсал це термін політичної термінології Української Народної Республіки, Козаччини, Гетьманщини і так далі. Не годиться. І тоді акт. Ну от, акт, власне, добре. Ось, Бо акт е, одноразової дії не викликає асоціації з Петлюрівщиною, Бандерівщиною, не викликає. Добре. Ну і потім я почав писати. Ну, ось. Написали ми цей акт, от, е, значить, на 12-ту годину е, прийшли в зал, де не в зал, там на тому ж крилі, е, правому тому крилі. Я до них звернувся так само з тими словами, що треба найкоротший текст, і це найкоротший текст, ось тут він у нас є. Ось. Вони погодилися, що справді треба найкоротший текст, який би не викликав дискусії, а просто мусив би бути проголосований одним махом. Ось. Ну і почали читати. То я зачитав цей акт, е, документ Павличко запропонував вступне рішення. Добре, бо вступного речення не було. Прийняли це вступне речення. Далі читаємо. А там відновлення української державності. А відновлення якої державності? Якої державності відновлення? Значить, найближче це державність Українська Народна Республіка. А далі пізніше в нашу історію то Гетьманщина не годиться. Не годиться. По відновленню, якщо відновлення Петлюрівщини, то це ж тут же всі Петлюри, всю Петлюри вважають, всю Українську Народну Республіку вважають е, буржуазною, антинародною, антиукраїнською, такою сякою взагалі ворожою українському народові не можна. Тому відновлення закреслив, закреслив і замінив словом проголошення. Ну отакі, були ще інші там якісь такі дрібніші пропозиції вносили. От В результаті цієї дискусії, редагування, ну, вийшов той той текст, який коротенький, і разом з тим він проголошував все те, що треба. <laughs> Ось от така справа. Ну, от таке. Е, значить, Передали ми цей документ у секретаріат, секретаріат його роздрукував, ну, завдання було роздрукувати, на завтра роздати всім депутатам. Ну от завтра збереться вся сесія і, значить, е, має проголосувати оце. Доручила ця нарада, доручила мені його зачитати. Але вийшло трохи по-другому. Вийшло трохи по-другому. Я сидів в Івано-Франківській депутації, з одного боку від мене, три, з другого, чотири. Я посередині, поки е, а вів засідання Кравчук. Ось, коли я піднявся, щоб вийти, а Яворівський сидів від київської депутації, чи не від Київської, але він сидів близько біля трибуни із самого краю. Ось. я піднявся, він піднявся. Ось. І Кравчук головою трохи покрутив і покликав Яворівського. Яворівський вийшов і зачитав. Потім всі були страшенно злі на Яворівського було ж рішення Народної ради, щоб заставив п'ятку. А мені, по суті, байдуже, тому що ну, це, знаєте, момент самолюбства чи задоволення там особистої. Мені важлива справа. Мені важлива справа. Важлива справа, щоб була зроблена, а хто там безпосередньо зачитає, це не так важливо вже. Але люди були страшенно злі на нього. Ну, але е, коли проголосували. Ні, коли зачитав він це, і Гуренко, значить, керівник компа партійців України, запропонував, попросив перерву. Ну, проголосували дати перерву. Вони пішли вниз, там зал великий, і там вони обговорювали, чи голосуватимуть комуністи, чи ні, як їм бути, як їм бути. Потім переказували вже з їхньої тої закритої наради, що були навіть смішні репліки і заяви. Каже, чим же ми провели, провинилися перед Москвою, що ми маємо відокремлюватися? <laughs> Який рівень національної свідомості? Ось. А хтось каже, ні, каже, ви знаєте, треба відокремитися, бо може у Росії початися гонитва на комуністів, так як була в 56-му році на Мадя... Е, на комуністів в Угорщині. Ось, а вони добре знали, як там було. А там було як? Там е, народ, от, мадяри, ганялися за комуністами, на аркуші було написано комуніст, і той і той аркуш приганяли до е, грудей комуністів е, багнетом. Отак от приколювали. Ну, ось. І вони валялися, ті комуністи, з тими багнетами і з тим написом комуніст. Ну, ось. То каже, може в нас теж в Росії може також таке початися. Ось. Е, ну, а українці більш такі е, ліберальніші, демократичніші, то може е, гонитва така за комуністами із Москви не перекинеться, якщо ми будемо незалежні. Ну, такі от були дискусії, і Горенко потім каже, давайте проголосуємо. І вони погодилися і піднялися ось, і проголосили незалежну Україну. Ну, це для мене був найщасливіший день у моєму житті. Найщасливіший. Ми підхопилися, там почали обнімати один одного, от, знаєте, вітати і так далі. Це було те, для чого варто було жити. Варто було жити. Ну, зробили перерву. Після цього вийшли ми на Майдан на Майдан перед будинком нам на руки взяли, знаєте, от е, піднімали, радувалися, вся там, знаєте, десь тисяч двадцять, може було багато. Було розумієте, всі радувалися такому рішенню і просто святкували. Потім пішли на Майдан Незалежності, там виступили з промовами, от, вітали людей, люди нас вітали. Ось Потім повернулися назад у Верховну Раду знову, ухвалили кілька постанов. Ну, ось, ну а ввечері е, на Майдані Незалежності був загальноукраїнський мітинг. Приїхали з всіх областей ну, ось, і були включені всі радіостанції України. І я там тоді я зачитав акт проголошення незалежності України всьому українському народу. О, от така, значить, ну це вже було пізно, вже темно було, темно. Я збираюся, їду додому сюди. Приїхав, а дивлюся, жінка на столі поставила стіл, на столі якісь пляшки, закуска якась. Ти народжений? Да. Я кажу, що таке? Вона каже, це ж твій день народження. А я забувся, розумієте? Настільки це все було от, е, активна така діяльність. Ну, ось, Взагалі ну, не думав. От. І от вона мені нагадала, що це день народження. Ну і потім за мною там через хвилину заходить член центрального проводу республіканської партії. Ну то ми посвяткували і відзначили зразу два дні народження. І народження України, і народження моєї. Ну, ось. Справді це був великий день і дійсно зробив мене щасливою людиною. Ось така справа. Так був проголошений. А відносно того, що е, тоді зачитав Євгенівський я не я то не тоді, але десь, може, через 10 років, я не знаю, але я почув дуже розумні слова. Дуже розумні слова. Я думаю, що їх придумали пізніше. Думаю, що, може, продумали пізніше. Я міг би у Кравчука це спитати, але якось ну, не приходило в голову спитати. Ну, ось, А пояснення яке? Що Кравчук, коли він подумав, що як буде Лук'яненко читати цей акт, то комуністи можуть не проголосувати. А як буде читати Єврівський, ну то Єврівський для комуністів своя людина. Ось. От із таких міркувань Кравчук дав слово Єврівському, а не мені. Ну, якщо це так, то тоді треба сказати, що правильно зробив Кравчук. Правильно зробив Кравчук. Правда, комуністи були розгублені, бо вони ж програли війну. Ну, але хто його знає? Не всі розгублені, не всі ж боягузи. Я ж людей сміливі, знаєте, серед всякої партії, серед всякої групи людей. Так що не знаю. Але в всякому разі, якщо ця думка тоді спрацювала, то я віддаю належне знову прозорливості і обережності Кравчука. Ось. І тоді виходить, що Яврічки немає війни. <laughs> Ну, от така справа. Е, як на Заході ставилися до питання проголошення незалежності України? Е, ну, на Заході поставилися, е, значить, як? Коли проголосила Україна незалежність, то Захід дуже обережний був і він спостерігав далі за подіями в Україні. А події ж бурхливі. Бо проголошення це ж одне, але треба далі щось робити. І тому Захід не визнавав Україну незалежною державою. Ну, а коли відбувся референдум, і на тому референдумі більше як 91% висловився за незалежність України, ось тоді на другий день почалася хвиля визнання іноземними державами незалежності України. Ось. Ну, Польща, Канада, от просто започаткували, розумієте, от ціла хвиля пішла визнання України незалежної держави. Так що, в принципі, хоча перед тим у Верховній Раді була дискусія, чи варто проводити референдум, чи не варто його проводити. Були думки такі, що ну, ми ж Верховна Рада уповноважена народом, ми проголосили цього достатньо. А інші кажуть, знаєте, будуть сумніви от, серед іноземних держав. От, Бо Верховна Рада, ну ми все ж таки маленька, 450 людей, які представляють 40, мільйони населення. Тому ніби недостатньо. І справді ця думка добре, що вона перемогла, добре, що провели референдум, і дуже добре, що проголосувало 91 з гаком відсотків за незалежність. Тоді це був показник для світу. І дуже важливо, це був удар по Московії. Ось, Бо після того е, у нас була гостра політична дискусія, а Кучма сказав, що ну, українська національна ідея не спрацювала. Та як не спрацювала, якщо 90, то більше 91% проголосували за незалежність? Який тобі більше доказ треба? чоловіче, ти що? <clears throat> От. І оце 91% воно заткнуло і москалям, і всім розумієте, там е, рот е, доказувати, що Україна не хотіла самостійності. Хотіла, вся хотіла, 91% хотіла. Тому дуже добре, що провели такий референдум. Це правда, чи це такий вже міф сформований? що Кочма був один з чотирьох людей, які не голосували за прийняття. Да, був. А що з чотирьох? Та багато було, які не ну, проголосували. Це саме проголосувало 4, 436. От решту не проголосували. Це просто серед тих політиків, ну. які зрештою потім. Ну і Кучма був теж серед тих, що не голосував. Ну, він же, зрештою, ну він від природи українець, але він був ну, у документах росіянин. У першій Верховній Раді у карці по обліку кадрів він написав, що він русський. Ось. Це пізніше, ну пізніше історія має свою особливості, так що то давайте далі швидше. Е, що можете розповісти про революцію на граніті? А, це от бачите. Е, Добре, що молодь відчула от потребу включитися в політичну боротьбу і е, вимагати відставки прем'єр-міністра Масола. Ось, і вони вимагали ще розпуску Верховної Ради. <clears throat> Я звідси, от їдучи, е, приходив завжди, заходив спочатку на Майдан, а потім після Майдану вже йшов у Верховну Раду. Ось. Міліція їх там розганяла, там так і сяк, але вони трималися і це справило велике враження. Недавно мені е, Вакарчук, який ректор е, університету був Івана Франка, потім був міністром освіти, ага, то він мені недавно нагадав, каже, ви знаєте, ви ж нас тоді рятували. Каже, ми стояли, от, е, і коли ви підійшли то ми взялися за руки і не пустили міліцію, а <laughs> міліція хотіла розганяти. Я забувся це. Таких випадків було багато. Бо ну, вони міліція депутатів шанували, ну не могла просто так, знаєте. Тоді якось так от е, статус депутата був, мав більшу вагу, більшу вагу, і тому міліція ну, стримувалася. І коли ми становилися в захист тих от, наших студентів голодуючих, то міліція відступала. От, ну так і один із тих, хто за локоть трималися ми з ним Павло Карчук. Ось. Та студентська ініціатива мала велике значення. Ну, вона наполовину досягнула, наполовину не досягнула, але в всякому разі е, це така вихід на політичну боротьбу молоді. Він був дуже доброю акцією і просто чудово. От. Чи багато громадських об'єднань виникають в перші роки незалежності, і чи можете такі найпотужніші з них згадати? Ну, громадських організацій е, було, скажімо, ще до проголошення виник Київський культурологічний клуб. Це перша була така. Потім це там за демократію і свободу така ліга е, ліга була створена. вона вона була всесоюзна, на весь Радянський Союз була Ліга за демократію, і свободу. Ось Потім, а на Україні була от філія, а потім вона відокремила, стала окремою такою українською організацією. Ось, ну, Українська гельсінська спілка була. Вона, чому я її, чому варто її завжди першою називати, бо вона складалася із дуже самовідданих людей і політв'язнів. Ініціатори творці це були політв'язні. Вони ми вийшли з е, ув'язнення, ось, і просто тут була можливість продовжувати нашу боротьбу. Тому е, виконавчий комітет Гельсінської спілки от, був всі шість чоловік колишні політв'язні. Ми постійний, орган постійно діяв. Ось е, Всеукраїнська координаційна рада збиралася раз на місяць. Ну, Це від представників від кожної областей, Нас коло 30 було там, 27. 28 членів цієї Всеукраїнської координаційної ради. Ось, То там десь третя частина теж політв'язнів була. І оце ядро організації, воно робило нас послідовними, безстрашними, сміливими. І ми знали, що ми хочемо, і ми знали, як боротися. Ось. А інші організації, ну там тоді ж утворилося товариство української мови, тоді меморіал цей утворився. Ось оця Ліга за демократію і свободу вона вступила в Єльцинську спілку як колективним членом. Ось. Ну, це такі от організації були. Ось, були. По областях там були спочатку ці сприяння, перебудови, сприяння Горбачова, перебудови, такі були дрібніші. Вони були менш, е, вони мали, мали вони менше значення, але вони виникали. Виникали про спілки, виникали про спілки шахтарів, там інших виникали. Ну, е, той шахтарський рух його взяли е, під свою руку на, на превеликий жаль. Там частково українці, частково росіяни, там і з тим гірше все йшло. гірше. А от кілька таких е, великих організацій, то це рух. Рух чому? Бо рух ми допомагали створити. Ми республіканська гельсінська спілка його створювала. Нас було небагато, але ми були як дріжджі в діжці, знаєте, трошки, але вся діжка починає, тісто все починає грати. Отак, От якщо було на Україні на тій карті 52 мільйони населення, то рух було 300-400 тисяч. Рухом ми керували нашою, а Гельсінська спілка 5 тисяч людей, ну 5 там, 5,5 до 6 тисяч. Ось. То ми найбільш радикально, ми діяли через рух, а рух діяв на всю Україну. Звичайно, що по мірі віддалення від керівництва Гельсінської спілки, ну, радикальність, і сміливість і самовідданість слабшала. слабшала. Ну, але в принципі поширювалася та ідея боротьби за демократію, за свободу. Ось і рух був спочатку називався рух допомога комуністичної партії у проведенні цієї демократизації, там лібералізації і так далі. Ось Пізніше е, ми направили, ми утворювали, допомагали утворювати обласні організації. Потім ми відрядили від е, Гельсінської спілки, вже від республіканської партії, в рух своїх людей Михайла Горені для того, щоб він радикалізував там сам рух. Е, ось. Ну, Тобто така ось така була механіка дії. Такої нашої була механіка дії. Це ті організації, які мали якийсь вплив на рух тоді. А по областях утворювалися там дрібніші різні організації, там сприяння Горбачову, перебудови, там, ну такі от. А оці е, Гельсінська спілка, рух, потім товариство української мови, от, ну, сприяння е, української мови, а потім меморіал. Ну, це от основні такі були. Ось, основні. До профспілок ми теж мали безпосереднє значення і з релігійними організаціями підтримували також. То також сприяли, бо був великий процес, великий рух за легалізацією церквів. Ну, Католицька церква то вона проводила великі акції протесту із вимогою легалізації. І почалося у Львові, потім у Києві, в Москві. У нас був такий, тобто релігійний рух такий був теж великий домагалися, щоб легалізували греко-католицьку церкву. Ось на сході України, на Чернігівщині, молодь е, добивалася легалізації Української автокефальної православної церкви. Ми також їм допомагали. Ось тобто цей релігійний от, аспект теж от, був частиною такого руху, е, з яким ми підтримували зв'язок і допомагали їм. Ну, а вони ну, в свою чергу допомагали нам, тобто робили, розширювали той загальний рух такий. Що можете розповісти про цілу епопею з забороною комуністичної партії? І чи взагалі така заборона вона доцільна в умовах будівництва демократичної держави? Комуністична, е, що можу сказати, що республіканська партія е, спочатку ми завжди були, республіканська партія завжди була за те, щоб комуністичну партію судити і заборонити. Але, скажімо, 91-92 рік ну, ми не порушували, бо у Верховній Раді абсолютно більшість комуністів. То немає смислу порушувати питання, коли ти знаєш, що воно не пройде. У 94-му році я е, поступив Е, в Асоціацію дослідників Голодоморів в Україні. Ось, е, Я був два роки, керував нею з 94 до 96. го Потім два роки я не керував, потім знову я повернувся до керівництва. І в цілому 12 років я керував цією організацією. Я, Чому я пішов до цієї організації? Бо е, народ наш мало знає про геноцид е, української нації. Голодомор 21-23 року, Голодомор 32-33, Голодомор 46-47 років. А через те, що народ не знає цього, то він національно несвідомий. Він недостатньо розуміє, хто ворог наш, а хто наш друг і так далі. Я вважав, що це необхідно розширювати цю тему і е, давати людям знання, українцям знання цієї частини нашої історії, бо вона надзвичайно важлива. Надзвичайно важлива. Ось Тому проблема у 96-му році була утворена така ну, комітет е, з міжнародного засудження Комуністичної партії України, Радянського Союзу України. Утворили ми той комітет. Ну, ось, е, обрали, Мене обрали головою, секретаріат, чоловік 15, там більше у Верховній Раді мене йшли 62 чоловіка депутати, залучили до цієї роботи, і ми почали роботу. Ми провели велику роботу. Я написав інструктивний лист, щоб <clears throat> щоб ця робота по засудженню комуністичної партії, щоб вона носила юридичний характер, а не просто там політично просвітянський. Ну, ось а щоб люди дотримувалися, збирали факти і так далі. Ну, проробили чималу роботу, і вже треба було виходити на міжнародний рівень. Ось, Бо комунізм він явище міжнародне, і треба було виходити на міжнародний рівень. А в нас не було коштів. В нас не було коштів. І ми заглохли. І ми заглохли. Бо на міжнародний рівень як? І у, і у Камбоджі, і десь там ще на Далекому Сході комуністи е, зробили великі злочини. Ось і в європейській частині. Ну, кругом комуністи робили злочини і знущалися над народами. Тому треба було зв'язуватися з цими країнами і готувати вже міжнародний такий суд. От у нас цього не вистачило. А у литовців знайшлися гроші 120 тисяч доларів. Вони утворили комітет. Ну, ось, І той комітет підготовив, почав готувати міжнародний трибунал з оцінки злочинів комунізму. І вони зв'язалися з нами. Ось Я написав звинувальний висновок. Ось на 20 сторінок за допомогою кількох е, таких докторів наук е, ось написав. І у 2000 році, у е, липні, червні, липні, по-моєму, у Вільнюсі відбувся оцей міжнародний трибунал з оцінки злочинів комунізму. Я на ньому представив звинувальний висновок. Ось він ось є оці. Ось тут він. Оце. Ось оце злочинна суть перескопив Нюрнберг 2. Нюрнберг 2. От у цій книжці Е, є цей звинувальний висновок, він є основа цієї книжки. Ну, а далі тут додано різні матеріали, різні матеріали е, на цю тему. От ем, обвинувальний висновок. Ну, ось. Отут про ці злочини. Про ці злочини. Значить, відбувся 4-8 вересня 2000 року. Ні, ні, це Да, це друга сесія. А перша сесія 12 червня. 12 червня. От, То, значить, оця робота була проведена. Е, і Вільничський міжнародний трибунал ухвалив резолюції різні, і підготовив матеріали, і в мене є стенографічний звіт, така толста книжка про роботу. Там я е, представляв цей від імені України, ну це звинувальний висновок. Ось, А потім восени друга сесія, на якій я додав ще пачку папку матеріалів про злочини комунізму. Злочини комунізму. Але Вільнюський трибунал, він є громадський трибунал. Тому е, громадський, тобто він має політичне просвітянське значення, але юридичного значення він не має. Тому е, Гельсінь, наша Українська асоціація дослідників голодоморів України звернулася до президента Кучми із клопотанням е, організувати міжнародний трибунал для засудження комуністів, для засудження комуністичної партії. Він е, не зробив цього. Це можна було зробити як? Або ратифікувати Римський кримінальний суд статут Римського кримінального суду, або домовитися із державами, з Польщею, з Угорщиною, з тим, де комунізм був, про створення міжнародного трибуналу. Ну, Так як був Нюрнберзький трибунал створений, так можна було створити трибунал. Кучма цього не хотів, кучма не зробив, кучма відмовився від цього, відмовився. І тоді республіканська партія, от е, якою я теж керував. Вона написала звинувачення і подала це звинувачення до міністра юстиції Станік. Тоді міністром юстиції була пані Станік. З клопотанням війти до Верховного суда з поданням про зняття із реєстрації комуністичної партії як злочинної організації. Вона нам відповіла формально що у програмі е, комуністичної партії немає пункту про насильницьке повалення конституційного владу в Україні. Раз немає насильницького е, програми про насильницьке повалення, значить немає підстав. У дійсності, звичайно, причина інша. У Верховній Раді комуністів є багато, і вона не хотіла сваритися. А президенти були зацікавлені, щоб існувала комуністична партія. Бо президенти голови Верховної Ради, якщо це мороз, то він же сам комуняка. Якщо це був потім Янукович, то йому цікаво, бо він купив комуністів. Янукович купив комуністів. Вони просто критикують, кричать страшенно, але голосують, голосують так, як потрібно Януковичу. Янукович був зацікавлений, щоб існувала комуністична фракція Верховної Ради. Тому от у нас не вдавалося. Але ми не зупинялися зупинялися. Спочатку це було, от ми звернулися до Станік, <clears throat> пізніше ми зверталися до міністра до Лавриновича, я зверталися знову. От, Потім ми вирішили не від республіканської партії, а від інших. Організували біля 20 партій, які підписували заяви з тим, щоб порушити кримінальну справу і розслідувати злочинність е, комуністичної партії. Судді нічого не робили. Тобто ми не могли добитися цього. Ну, Але все-таки наростала потреба цього. І на міжнародному рівні комунізм засуджений. У Болгарії прийнятий закон, і тут є засуджений комунізм. По всьому світу комунізм дорівняний дорів, комунізм прирівняний до нацизму, до злочинної ідеології антинародної і так далі. Треба було би. Ну і наші ці безконечні клопотання, то воно закінчилося чим? що був створений був створений слідчий, була порушена кримінальна справа, е, то значить, слідчих зобов'язали розслідувати злочинну діяльність комуністичної партії. І було проведено таке, е, значить, така робота була проведена, було зібрано 300 томів. 300 томів. І заступник генерального е, прокурора значить, закінчив слідство, а потім вони завершили чим. От, е, значить, Порушили, притягнули до кримінальної відповідальності. Сталіна, Молотова, там, Чубаря, ну, ну Хаткевича, ну, українських сім чоловік. І справу закрили за відсутністю самих злочинців, бо всі вони вже померли. От така була справа, така була справа. Правда, Янукович був дуже незадоволений таким поворотом і дуже вимагали, щоб такого рішення не ухвалював заступник Генерального прокурора, який проводив цю справу. Ну, ось. Але той все ж таки не піддався, його за це слідчі, його за це вигнали з прокуратури, але справа залишилася в тому вигляді, якому вона є. Тобто, ніби є засудження діяльності комуністів нема кого карати, бо вони померли, але засудження це є. Це є. От в такому стані ця є справа. Безперечно, що це є ну, це є вихід найм'якший і, по суті, безпринципний. безпринципний. Це безпринципний вихід із критичної важливої проблеми, яка не дістала належної оцінки. Бо з точки зору міжнародного права Конвенції 68-го року злочини проти людяності, проти міру і безпеки е, і проти е, гуманності вони не мають терміну притягнення до кримінальної відповідальності. Тому е, я впевнений, що перед Україною ця проблема ще не закрита, вона має бути порушена і вона має бути розглянена у всій повноті. У всій повноті принаймні хоч так, як у литовців, це зроблено. Вони створили велику комісію, яку злочини, які злочини зробив комунізм, у них за 20, ну у них там менше, це від е, ну, після війни, від 45-го, ну 40-го вони потрапили, 40-го року не потрапили під окупацію Москви, от від 40-го року до проголошення Литви, тепер, в 91-му році, які злочини вони зробили. І тут так само треба. Бо міжнародне право, от конвенція 68 го року, вона каже, що притягувати треба як тих, хто організовував злочин, так і тих, хто виконував. Так і тих, хто виконував. Тобто як організації і держави, так і персоналій треба притягнувати до відповідальності. Інша річ, яка там буде кара, але має бути юридична оцінка діяльності тих людей. Ну, така, в, такому, в такому стані зараз є ця справа. Дякую. Е, чи існувало на початку 90-х років таке поняття як олігарх? Коли? Ну, на початку 90-х років в суспільстві чи було розповсюджене? Поняття про олігарх існує від стародавньої Греції. Ні, просто Почитайте... саме рівень розповсюдження в нашому суспільстві. І так само, як сьогодні, ми говоримо дуже багато, що у нас олігархія тут. Чи на початку 90-х років було таке сприйняття, так що Тут вже є якась олігархія. Треба дати визначення, що таке олігарх. І олігархія. Ви знаєте, що таке? Ви маєте визначення, що таке? Ну, якщо брати з Давньої Греції, то виходить, це просто влада, якби, ну, меншості, але ну, багато, більше, яка має більше е, впливу, скажімо так. Ну, тобто, ну схоже на аристократію. Ну, ну, аристократію. Е, е, ну, <clears throat> Значить, олігарх це людина. Е, яка зробила свій капітал через використання влади. Є підприємець, підприємець, який нормально працює, і він є підприємець. От, Підприємець. Ну, капіталіст колись називали. Тепер підприємець. От є він підприємець. Якщо він робить, якщо його підприємство, чи завод, чи 10, 100 заводів, чи скільки б там не було, але він це робить економічним способом без використання влади, то він є підприємець, він не олігарх. Олігарх це та людина, яка стала капіталістом, ну, підприємцем завдяки використанню влади. Тому в Україні воно від самого початку, от олігархат, став олігархи це люди, які через знайомство із президентом, через участь у владі, вони здобули великі капітали. Тому у нас олігархат злочинний, бо він незаконно здобув, незаконно він не зробив гроші через. Ну, хтось є, є, хтось люди є у нас підприємці чесні, які починали з того, що продавали там майки або продавали комп'ютери, які з-за кордону привозили. Тобто нормально вони зробили собі капітал. То вони чесні підприємці, то вони підприємці. А олігархії це ті, які використовуючи владу, ось і владні зв'язки ну от збільшують свій капітал. Тому це шкідливе, шкідливе явище, от, е, яке має бути поступово усунути народом. Чи були розмови на початку 90-х про відокремлення Донбасу і Криму, те, що зараз нас тривожить? Е, е, <clears throat> залежить від голови, яка є у людини на плечах. Якщо ця людина має знає історію, то вона знає, що в 1917-х-20-х роках російські шовіністи там теж створили Криворізьку Донецьку республіку. Вони створювали. Тому і ми знаємо, що е, Московія вона постійно на Донбас засилала своїх людей, своїх людей для того, щоб русифікувати. Вона всю Україну русифікувала, а особливо підривала генетичний фонд. України на Донбасі. Вона спеціально це робила. І це в різний час воно проводилося активніше, менше, більше за активністю по-різному, але ця проблема була. Ця проблема була. Вона вже ось при незалежній Україні виникала, коли у Слов'янську, як це у Рівську, от була створена теж така група, яка хотіла створити е, Донецьку, Харківську, Донецьку республіку. От, Так що ну, тоді їм це не вдалося зробити. Ось, е, бо ну, не вдалося зробити все-таки. Генеральна прокуратура не дозволила те, те зробити, але такі спроби робилися. робилися. Але треба знати, що російський шовінізм, російські імперіалісти, вони дуже багато зробили для того, щоб русифікувати Донбас особливо. Засиланням туди людей з Росії, дуже багато заслано було людей з Росії для того, щоб придірвати там генетичний код українців і прищепити там тій частині українського населення російські звички, що маємо і мораль російську, що і тепер і вірилося в час цієї війни. Дякую. <clears throat> Наступне питання, чому ви вважаєте так е, довго писалася Конституція України, тому що ми прийняли, в принципі, однією з останніх республік. Е, Відповідь дуже проста. У Верховній Раді завжди комуністична фракція була велика, а ком... а прийняття Конституції це оформлення держави юридично. Вони були проти цього оформлення. Тому не могли раніше через комуністичний опір, через антидержавну позицію комуністів раніше не можна було ухвалити цю конституцію. Як ви оцінюєте рівень свободи слова, який існував за президентство Кучма? в умовах демократичного суспільства свобода е, загалом, а свобода друку е, чи свобода преси там і так далі, ну залежить у великій мірі на яких позиціях стоїть, стоїть людина. От. І що влада підтримує, а що влада не підтримує. За всіх президентів існувала е, республіканська партія, яка видавала свою газету Самостійна Україна заіснував кум Конгрес українських націоналістів, він має свою газету. І друкували. Ніщо не заважало, ніщо не заважало цю газету зробити величезною газетою. Юридично ніщо не заважало. Але умови, в яких існувала республіканська партія, і Кун, наприклад, існував, умови такі, що не могли віддавати газету велику і серйозну. Ось, а газетки були малесенькі, виходило там 5 тисяч накладів або менше, або більше. Тому проблема тут е, якраз е, фінансової підтримки. Ми свободу маємо, але в нас немає коштів, щоб надрукувати газету ту хоч би 30-тисячним накладом. І тому от це такі от обставини. Тому газети в нас є газети олігархів, які мають кошти. І вони мають можливість газети, друкувати газети широко, великими накладами. А демократичні, патріотичні, націоналістичні організації через бідність свого членства не мають можливості широко е, друкувати це. Мають право, але не мають можливості. Яка роль у вас була в акціях Україна без кучми? Е, я брав активну участь, е, коли е, Мороз оприлюднив дискету, диску, диско у Верховній Раді про причетність кучми до убивства Гонгадзе, то я тоді був головою республіканської партії, і ми зібрав, зібралися у секретаря у секретаріаті Морозовської соціалістичної партії десь там було спочатку 13-14, потім більше партій, заснували комітет порятунку Конституції чи захисту, чи порятунку Конституції і організували демонстрації, походи по Києву, по площах, по вулицю, по Хрещатику і кругом ходили із гаслами геть кучму, Україна без кучми. Республіканська партія, я брала в цьому найактивнішу участь. Весь час. Весь час. І в тому, коли у е, лютому Спочатку організували похід із е, е, Західної України, потім зі Східної України. Там це було в лютому 10, 11, 11, 12, потім 25 го по всій Україні був лютий місяць 90 року, 2000 року. Ось, коли загальноукраїнський був мітинг. Ну а потім у березні, 9 березня 90 року, вже е, влада Януковича Кучми розгромила наш рух. Розгромила наш рух. Е, цей рух е, за усунення кучми від влади він виявив е, дуже яскраво і дуже наочно слабкість нашого суспільства, слабкість і пасивність нашого суспільства. Уявіть собі, що у Франції би Франція би узнала, що президент причетний до убивства журналіста. Та там на другий день у Парижі було б 3 мільйони і з'їхалося би. А в нас узнали, що причетний кучма президент вбивства журналіста, і в нас з західної частини України прийшло тисяч 10, потім з східної частини теж десь тисяч 10, 12, 25 чи 23 числа лютого, коли від всієї України прийшло тисяч 25. Не 250 тисяч, а 25 тисяч. Що це є? А динаміка розвитку президента і позиція його від чого залежить? Він зверху бачить, що мало людей. Ага, міліція ж держить президента. Якщо міліція бачить зверху, дивиться, що мало людей, то вона служить президенту, бо президент її кормить. Ось. А міліція, коли побачила, що тут 300 тисяч, що тут півмільйона, міліція переходить на сторону народу. І тоді президент йде відставку. От у нас такого не було. Тобто наш народ раб, і він не міг проявити волю і боротьбу, коли треба було це проявити. Як розпочиналася помаранчева революція? Е, помаранчева революція, помаранчева революція, ну вона виникала із боротьби двох кандидатів. От Ми підтримували Ющенка, а від олігархії йшов. Е, йшов Янукович. От, е, Ми вірили своєму президенту, його підтримували. От, І ця боротьба потім розгорілася, тому що Янукович опирався на великий капітал, на страшенно великі кошти, на величезні організаційні можливості і так далі. Була можливість у них підкуплювати членів комісії, розумієте, поширювати різні матеріали і так далі. Ну от Ми підтримували е, нашого президента. Ось тоді, тобто нашим кандидатом був Ющенко. Ми його підтримували. Через те, що коливання було е, чи одна, чи друга сторона перемагає, то е, Конституційний суд виніс дуже справедливе рішення. Він побачив, що перема що більшість на стороні е, президента, на стороні Ющенка. Оце конституційне рішення, воно мало дуже важливе значення, і воно тоді надихнуло значить ще більше людей на підтримку Ющенка і врешті-решт Ющенка переміг. Ось. Ну, оце таке піднесення, гостра боротьба, загострення її, ну воно і було тою революцією, яку називали помаранчевою революцією. Дякую. Ну і наостанок вже такі найактуальніші питання сьогодення. Е, як ви ставитеся до арештів в залі Верховної Ради? Е, я ставлюся до цього як на е, акт п'єси, яка мала показати Україні, е, українському народу, який рішучий у нас е, голова Верховної Ради і як він бореться проти злочинців. Ось це комедія. Тому що якщо голова Верховної Ради організував арешт у Верховній Раді, це ж він, він же голова Верховної Ради, він це ж він зробив, щоб отак от арештувати людей в Верховній Раді. Якби він хотів справді боротися, то є механізм, передбачений законом, як треба здійснювати таку боротьбу проти злочинців, проти злочинів. А це була показуха. Це була показуха. Справжньої боротьби проти злочинців в Україні немає. Бо на прокурор, генеральний прокурор і навколо Генерального прокурора, заступники. Це все люди олігархів, це все люди, які не хочуть законності в Україні, і вони всі достойні того, щоб їх усунути. Дякую. Е, ще б можна таких запитань. Е, сьогодні дуже активно йдуть розмови стосовно реформи місцевого самоврядування. Як ви вважаєте, чи достатньо було зроблено взагалі за період незалежності, саме щоб місцеве самоврядування було незалежним? Е, <clears throat> знаєте, сказати так, що недостатньо було зроблено, ну це мало що сказати. Е,